Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio vi vidos ke ekestigas nova sezono. Charni ni atingis la trionon de la jaro kai mi havi la bezonon en eh, meti iom da fresha aero en la tuto do danke alla cara Paolo Ghiglione non ni havas du nova in eh, jingloin kai mi uh, la covrilon por la resto de la sezono kai do por gis la uh, episodo 246 quardec ses se mi bone calculas kai nu hodiaŭ mi estis la tutantagon tagon en la interlinguistica simposio en Poznano, kai eh, estis eh, prelego pri homaranismo kai mi constatis che ancora estas multa confuso i domi decidi so dio legi kun vi la unua di fino de homaranismo fare de zamenhof je pagio 324, de e la tractajo homaranismo intercrampe hilelismo 1906 numero 6 La homaranismo estas celado al pura homezo, cae al absoluta intergenta justezo, cae egalezo. La ideo de homaranismo nascigis de la antaue existinta ideo de hilelismo, cae de ciu gi distingigas nur per tio che la hilelismo concernis nur unu homan grupon, dum la humanismo concernas ciuin popoloin cae religioin. Do, vidu, ciu humanismo estas religio au filosofio? Zamenhof ne respondas, char li diras celado. Ec ne estas io, estas directo al. Io, estas celado. Do, tio lo mi estas eh, ege interesa. Kai Nu, uh, mi pensas, char oni diris, ciu ancora existas humanismo hodio? Do, la celado al pura humezzo, cae al intelligenta justezzo cae egalezzo, uh, ciam estas cae estos en parto de la homaro. Ec fare de homo e ciu ne conas esperanto mi pensas che tio estas grava fero do eh, iu sense homaranismo estas la essenzo de hilelismo sam kiel esperanto estas iu sense la essenzo de la fonto do comprenebre la unu homan grupon al kiu referenzas Zamenhof estas la judoi, cae fin fine, mi po fastiri, pin laud senses, li comprenas che la judoi iris al uh, Israel a voio, vole ne vole, laus amenhof, do li devas accepti tion, esas accepti la realon, cec foie. Nu, cae do li turnis sian attenton al ciui. Do, mi pensas che cec foie di difini per eh, vorto concepton esas quasi o etichedi gin por meti en scatolon kiu iam existas en iam menso, sed tio povas esti dangera, char, quelc foie nova ideoi besonas shangi la tutan bretaron por enmeti meti nova in scatolo do, ne por uh, enigi la ideon en malnovan scatolon cae etichedi gini eble estas nek religio, nek filosofio, temas pre io alia, ciu ne? Do, nikun meditu pre tio. Mi core dankas vi, mi esperas che vi shatas la shangioin, kai mi bon desiras al vi ciuin, al vi pardonu, mi estas iom laza, mi bon desiras al vi ciui, felician semen finon, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.